Primeiro, quero empezar por manifestar que o traballo en ponencia deu lugar a un enriquecimento do texto, xa que se aceptaron o transaccionario varias enmendas da oposición, pero ainda así mantén algún texto mellorable e outro que manteño unha total discrepancia. Das transaccións propostas non acepto as transaccións número 11 da amenda 88 co artigo 10 e a transacción 17 da amenda 108 co artigo 22. Ademais, manteño algunhas das enmendas que foron rexeitadas. Así, eh, no artigo 2, principios reitores, manteño a enmenda 45, principio de normalización lingüística, impulsando a valorización e normalización do uso do galego na actividade administrativa e na sociedade. A situación de vulnerabilidade na que se atopa o noso idioma debe mover o goberno a que a normalización lingüística sexa un principio rector de calquera actividade da administración. Tamén manteño no mesmo artigo a emenda 48, principio de igualdade de xénero, promovendo políticas a prol da igualdade efectiva de dereitos entre homes e mulleres, a prevención e loita contra calquera forma de violencia de xénero, establecendo todas as medidas necesarias para garantir a protección das mulleres vítimas de violencia de xénero e as persoas do seu entorno afectivo. O portal de transparencia é un lugar idóneo para traballar a plo da igualdade no resitamento da violencia machista sempre que o goberno non teña unha actitude machista. Manteño a emenda 54, artigo 3, ámbito subxectivo da aplicación, ao considerar que os colexios profesionais de colexación obligatoria deberían quedar dentro do ámbito desta lei. O mesmo ocorre coa emenda 55 que inclúa as fundacións públicas e a emenda 57 que inclúa as entidades religiosas, máis tendo en conta a inxente cantidade de cartos públicos que recibe a Igrexa Católica. Debo lamentar que no novo artigo 4 bis non se teña incluído a avaliación do cumprimento das obrigas en materia de transparencia. Calquera lei debe poder ser avaliable e dita avaliación debe ser obrigatoria, xa que é a única maneira de correxir erros e eivas e introducir as melloras que sexan necesarias para a súa aplicación. En canto ás obrigas de información, manteño as emendas 69, 71 e 76 A 69 fala dos contratos e concertos establecidos coas entidades privadas, incluídos os contratos de colaboración público-privada, as privatizacións, externalizacións e subcontratacións do servicio deben aparecer no portal de transparencia. Son cartos públicos postos en mans privadas para prestar servicios á poboación, polo tanto a transparencia debe ser absoluta tanto no que se refire ao uso dos cartos públicos como a calidade dos servizos prestados. A emenda 71 fala sobre as directrices, instruccións, acordos circulares ou respostas a consultas presentadas por particulares ou outros órganos na medida en que poña, supoñan unha interpretación do dereito ou teñan efectos xurídicos para a cidadanía. Entendo que calquera consulta cidadá que poda ter repercusión no resto da cidadanía a súa resposta que xere dúbidas na cidadanía debería de ser eh, eh, exposta neste portal de transparencia. Tamén deberían constar as listas de espera estruturais e non estruturais da noso sistema sanitario público e tamén dos centros sanitarios e sociosanitarios que manteñen actividade concertada coa Administración. Manteño tamén a emenda 78, artigo 8, sobre obrigas de relevancia xurídica. As resolucións administrativas e judiciais que podan ter relevancia pública e as resolucións judiciais firmes que afecten as persoas obrigadas a cumprimento desta lei por razón do exercicio das funcións e responsabilidades que no seu caso en virtude se lle atribúan deben de aparecer no portal de transparencia. Falamos de sentenzas firmes con relevancia pública, é dicir, esta emenda só afirma que se denunciará públicamente a calquera cargo público que incumpra a lei no cumprimento das súas responsabilidades públicas causando un impacto de calquera tipo na sociedade. E ante esta falta de compromiso na denuncia de quen infrinxe a lei, no artigo 9.c recóllese unha maligna intención en relación aos sindicatos. A emenda 23 propón unha redacción referida a este tema. O número de persoas que debe aparecer é o número de persoas liberadas institucionais existentes agrupados segundo a organización sindical a que pertenzan, as funcións que realizan e o cómputo anual das horas empregadas e os custes asociados a estas liberacións. Ir máis alá cunha relación nominal e a expresión que consta no texto de todos os custes que orixinan indica un concepto antidemocrático das relacións laborais que entenden a representación sindical como un gasto en contra dos intereses da administración e non como un dereito fundamental da clase traballadora. Este interese na transparencia dos liberados e liberadas institucionais contrasta coa negativa a aceptar a emenda 85 que di a relación que se expoña a relación de empregadas e empregados públicos que teñan autorizada a compatibilidade para un segundo posto ou actividade no sector público ou recoñecida compatibilidade co exercicio de actividades privadas ou a emenda 87, que tamén contrasta, para que se faga público o número de persoas que traballan na Administración a través de empresas externas, baixo calquera fórmula de contratación pública e os convenios de aplicación de cada unha delas. Os galegos e as galegas temos a obriga e temos o dereito de coñecer en que e como pactan esos concertos, os acordos e esos contratos a administración coas empresas, que condicións son as que se pactan para os traballadores desas empresas e cal son as condicións laborais que eh, rixen as relacións destes traballadores que prestan servizos públicos a través de empresas privadas. Non acepto a transacción número 11 ao artigo 10 porque o que pretende a miña emenda 88 é establecer que a información sobre os orzamentos debe ser comprensible e doadamente avaliable pola cidadanía. Non se trata de dar moitos datos, non se trata de que todos os datos dos orzamentos aparezcan e sin máis na páxina de transparencia. Trátase de que esos datos podan aparecer de unha maneira avaliable, comparable, que se poda facer unha avaliación por parte da cidadanía de cal era o orzamento inicial, cal foi a súa aplicación e cal é o resultado do orzamento final real. Manteño tamén as emendas 95, 98, artigo 13, sobre obrigas de información na concesión de servicios públicos que é extensible a concerto concertos, convenios e calquera fórmula de contratación pública. Pretenden estas enmendas que en calquera fórmula de concesión ou contratación de servicios públicos deben constar as cláusulas de responsabilidade social corporativa, as medidas a prol da igualdade de xénero e da conciliación da vida laboral e persoal, as medidas en prevención e loita contra a violencia de xénero e acoso laboral e o convenio de aplicación. A loita contra a violencia de xénero quere unha implicación clara da Administración en todos os ámbitos da vida pública e, polo tanto, debe empezar por incluírse cláusulas nos contratos que avalíen as políticas de igualdade. O decía onte, o volvo a decir hoxe, E aquí se volva a insistir por parte do Partido Popular en non exixir das empresas que traballan para a Administración Pública políticas de igualdade de xénero, políticas de igualdade salarial entre homes e mulleres, políticas contra o acoso laboral e sexual nas empresas, políticas de responsabilidade civil social corporativa medidas que están na lei que deberían de ser obrigatorias para calquera empresa que concerte servicios coa Administración Pública. É imprescindible que conste o convenio de aplicación a estes traballadores de empresas que traballan para a Administración Pública. Porque non é o mesmo E o miramos agora, falábamos dos comedores escolares, facer contratos con empresas por precios irrisorios que a Administración sabe que xa non vai a dar para cubrir as obrigas que ten a empresa con seus traballadores e traballadoras. E, polo tanto, é a propia Administración a que, coas súas políticas e os seus concertos, está promovendo o despedimento de traballadores e traballadoras nas empresas que son concesionarias de servicios públicos. En canto a transacción, 17 en relación á emenda 108 non a podo aceptar ou non constar os puntos de eh, e F da emenda. O punto de, decía a persoa solicitante da información ten dereito a recibila eh, dentro dos prazos máximos establecidos pola lei. Como unha lei que se está aprobando se niega a recoller que a cidadanía ten dereito a recibir a información que solicita dentro dos prazos que a propia lei establece. Así, como punto F, que di coñecer os motivos polos que non se lle facilita a información total ou parcialmente e tamén aqueles polos que non se lle facilita dita información na forma ou formatos solicitados. Se non constan estes puntos, a lei é inútil, xa que os cidadáns non poden exixir o seu cumprimento. O mínimo que se lle pode decir a, un, a unha cidadá que solicita unha información e non se lle otorga esa información, non se lle dá, non é que pase o tempo e a, cidadá e a cidadá teña que adivinar que, que non lle van a contestar, senón que esa negación a dar unha contestación ten que estar xustificada ante o cidadá ou a cidadá que pida información porque só así pode reclamar ou pode replantexear a súa petición en función de cales sean, sean os problemas para que se lles podan contestar. Se a isto unimos o sentido negativo do silencio administrativo recollido na liña 5 do artigo 25, estamos outra vez ante unha lei propaganda que o Partido Popular non pensa desenrolar. As solicitudes de información da cidadanía non poden ser despachadas cun silencio administrativo. A negación da información debe ser excepcional e estar probable, probadamente justificada dando a oportunidade á persoa reclamante a presentar alegacións. Por iso manteño as emendas 111 e 112 que regulan a inadmisión das solicitudes e a admisión parcial das mesmas. Manteño as emendas 117 e 118 sobre o Consello Galego de Transparencia, inda que acepto a emenda que se eh, a transacción que se presentou porque incluye dentro deste, dentro deste Consello que será a Oficina do Valedor do Pobo ou Consello de Contas. O importante é recoller as competencias, composicións, funcións e a capacidade para eh, actuación dos altos cargos. No desto da ponencia non constaba nada disto e, polo tanto, alegrome que polo menos acepte a aparición do Consello de Contas eh, en este órgano. Non é aceptable a liña 3 do artigo 40, polo que manteño as emendas 127 e 128, ningún alto cargo pode ter en por sí ou por, por súa imposta participacións directas ou indirectas en empresas que eh, perciban ou non subvencións públicas, traballen ou non para a Administración. Un alto cargo non pode ter intereses económicos en negocios, pois é unha persoa susceptible de dispoñer de información privilexiada e anticipada. Manteño tamén as emendas 131 30, 132 e 133 que establecen as infraccións por incumprimento da súa obriga de información en materia de transparencia. Máis alá da transparencia sobre incompatibilidades, negocios, ingresos, o cumprimento da lei debe tamén sancionar os incumprimentos en canto aos seus deberes de información e transparencia coa cidadanía. Remato coa amenda 140 que manteño, pois considero que as infraccións moi graves e graves reguladas nesta lei que causaran dano á facenda pública ou os dereitos fundamentais da cidadanía e as súas sancións non prescriban os efectos establecidos nesta lei. E aínda que aceptei a transaccional a disposición transitoria primeira, Creo que debería de engadirse unha liña 3 en esta disposición que garantira o acceso á información referida a actuacións previas á entrada en vigor desta lei que será facilitada a quen así o solicite, porque o non constar, inda que ese, en principio, o espírito da ponencia, non se ofrece esa información á cidadanía. Polo tanto, por estes motivos, sobre todo por esos motivos que considero discriminatorios, que non favorecen fundamentalmente a transparencia, a, o dereito da cidadanía a reclamar ante a negación dunha información e tamén a discriminación e a mala fe que hai no artigo que se refire á transparencia das organizacións sindicais e á falta de transparencia de organizacións religiosas, vou a esterme no ditamen desta proposición de, de proxecto de lei. Nada máis, moitas gracias. Gracias, eh, señora Martínez.